नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईँहरूलाई नेपालको फ्ल्याग चाहिँ हामीले पोलिगनल ल्यासो टुलबाट कसरी बनाउन सकिन्छ त त्यो कुरा चाहिँ हामीहरू हेर्नेछौँ सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरेर भिडियोलाई सुरु गरौँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले एउटा नयाँ लेयर चाहिँ हामीले थप्नु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ हामीले कन्ट्रोल सिफ्ट एन्ड गर्नु पर्यो कन्ट्रोल सिफ्ट एन्ड अनि एउटा नयाँ लेयर थपियो त्यसपछि चाहिँ हामीले यहाँतिर पोलिगोनल ल्यासु टुलमा जानु पर्यो त्यसपछि क्लिक गरेर सिफ्ट थिचेर चाहिँ यहाँसम्म ल्यायो सिफ्ट थिचेर यति सिफ्ट सिफ्ट र माउसबाट क्लिक अनि यहाँतिर जोइन गरिदिएँ जोइन गरिसकेपछि एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो फोरग्राउन्ड र ब्याकग्राउन्डको कलरको सो फोरग्राउन्ड भनेको चाहिँ यो वाइट चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ फोरग्राउन्ड भन्छ अनि यो पछाडिकोलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड भन्छ सो फोरग्राउन्डमा चाहिँ हाम्रो ब्लू राखिदिएँ अनि यो जुन चाहिँ मैले सेप बनाएको छ त्यसमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि अल्ट र ब्याक स्पेस हुन्छ अल्ट ब्याक स्पेस अनि पछाडिको ब्याकग्राउन्ड कलर राख्नुको लागि चाहिँ कन्ट्रोल र ब्याक स्पेस सो अहिलेको लागि मैले अल्ट र ब्याक स्पेस हालिदिएँ त्यसपछि यहाँ सेलेक्टमा जाने माथि मोडिफाई कन्ट्र्याक्ट त्यसपछि थर्टी पिक्सल जति हालिदिएँ त्यसपछि हामीले चाहिँ अब ब्याकग्राउन्ड कलर हाल्नु पऱ्यो नि त भित्र त रातो हुन्छ सो कन्ट्रोल ब्याक स्पेस अब चाहिँ हामीले यो इलेक्ट्रिकल मार्क टुल युज गरौँ त्यसपछि एउटा सर्कल बनाइदिउँ सिफ्ट युज गरेर अब चाहिँ हामीले नयाँ लेयर थप्दियौँ अनि यसलाई चाहिँ माइनस गरिदिउँ माइनस गरिसकेपछि हामीले फरग्राउन्ड कलर हाल्नु पऱ्यो त्यसको लागि अल ब्याक स्पेस कन्ट्रोल डीको लागि त्यसले डिसेलेक्ट हो यो चाहिँ सो अब चाहिँ हामीले नयाँ लेयर थपिदिउँ कन्ट्रोल सिफ्ट एन्ड गरेर अनि यहाँतिर इलेक्ट्रिकल मार्केट युज गरौँ सो सिफ्ट गरेर एउटा सर्कल बनाइदिउँ त्यसपछि फोरग्राउन्ड कलरको लागि अल्ट र सिफ्ट डिसेलेक्टको लागि चाहिँ कन्ट्रोल डी यसलाई यसरी बनाउन सक्छौँ यसरी तपाईँले चाहिँ सिम्पल म्याप चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले चाहिँ अब एक्ज्याक्ट त्यो म्याप तपाईँले रियालिटीमा भएको म्याप अनुसार चाहिँ तपाईँले बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ फेरि हामीहरू नयाँ भिडियो बनाउँदै जानेछौँ यो चाहिँ सिम्पल म्याप मात्र हो एकदम सिम्पल म्याप हो सो हामीहरू फेरि पनि भेट्नेछौँ नयाँ भिडियोका साथ तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and bye bye